hello guys welcome to our channel A M education तो गाइस ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो गाइस आज हम सीखेंगे प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल एंड होल नंबर तो गाइज चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते किसे हैं तो गाइस आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया यानी काउंटिंग करनी सीख ली है तो गाइस जैसे कि हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ